after after پس از بعد از عقب after Let us go for a walk after breakfast. Let's go for a walk after breakfast. Let's go یعنی بیا برویم. For a walk برای یک قدم زدن walk یعنی راه رفتن و در اینجا یعنی قدم زدن after بعد از breakfast صبحانه after breakfast یعنی بعد از صبحانه let's go for a walk بیا بریم قدم بزنیم after breakfast بعد از صبحانه let's go for a walk after breakfast بیا بعد از صبحانه برویم قدم بزنیم let's go for a walk after breakfast Let's go for a walk after breakfast. Some people believe in life after death. Some people believe in life after death. Some تعدادی یا مقداری یا بعضی people افراد believe باور دارند in به life زندگی after بعد از death مرگ life after death یعنی زندگی پس از مرگ some people بعضی از افراد believe in باور دارند به some people believe in life after death بعضی از مردم به زندگی بعد از مرگ باور دارند some people believe in life after death some people believe in life after death